Olá pessoal, beleza? Meu nome é Joel e nesse vídeo eu vou mostrar uma solução alternativa para o bug das texturas animadas no Blender Game Engine. Há algum tempo, muitas pessoas têm tentado usar as texturas animadas no Blender Game Engine e não têm conseguido. E as pessoas que têm seguido os tutoriais antigos a respeito da, de como utilizar as texturas animadas não tem conseguido fazer isso também. Isso tudo é devido a um bug do, do Blender que está pendente a ser consertado aí no futuro. É, primeiro eu vou mostrar a forma errada de se fazer. Assim, na teoria deveria ser certo, mas Devido ao bug, não é possível é, fazer as texturas animadas funcionarem a partir dele. Mas eu vou mostrar a forma errada e, por, e no final eu vou mostrar a forma correta. Primeiramente, a forma errada. É, você tem aqui um plano. Eu vou resetar as coordenadas UV dele, é, adicionar um material, adicionar uma textura abrir uma textura. É, vou botar aqui o material para shadeless. Ok. Vou abrir aqui UV Image Editor e abrir aqui a imagem nele. Pressionando a tecla N, Mostra aqui as propriedades. Temos aqui Game Properties, Animated e Tiles. Podemos ativar os dois aqui. percebendo que a imagem tem quatro, quatro quadros de animações, de animação. É, vou colocar aqui quatro quadros e colocar o, o início do zero, final 3, velocidade 12. Bom, na teoria, já deveria funcionar isso aqui. Vamos dar play aqui no 3D Editor. E a animação não está funcionando. Agora eu vou fazer da forma correta, que a forma que vai funcionar. É, aqui é um arquivo novo, né? É, vou criar um novo material, uma nova textura mas não vou abrir a imagem. Isso aqui é importante, não abrir a imagem ainda. Vou colocar aqui shadeless. Ok, vou abrir o UV, UV Image Editor. Vou agora abrir a imagem. Ok, aqui temos a imagem. E a mágica aqui acontece devido à imagem não estar linkada ainda ao slot da textura. Ela está aberta aqui no Blender, mas não está definida como imagem dessa textura, depois que eu vou abrir ela. É, aqui nós fazemos o mesmo procedimento, colocamos aqui Animated, Tiles, temos aqui quatro tiles no eixo X, velocidade 12, fim 3. Ok. Agora nós podemos, agora que a imagem já está setada para ser animada, a textura já está definida para animação, nós podemos definir essa textura para o slot de textura. Aqui vamos dar um unwrap aqui no reset, reset no modo de edição. E agora nós damos play e a textura animada funciona. Bom, o importante aqui é simplesmente você saber que você não deve definir, para uma textura animada, você não deve definir a imagem para o slot da textura enquanto você não ativar as propriedades de animação dessa imagem que você abriu. Para isso você abre a imagem no UV, UV Image Editor e ativa as propriedades de animação e depois, depois disso você define a imagem para o slot de textura. É, esse, esse aqui é um modo alternativo para você fazer funcionar as texturas, é, enquanto eles não corrigem esse bug aqui no, no Blender. Né? Espero que tenha sido útil o vídeo e até a próxima.